Liebe Genießer und Jahrmarktbesucher, begrüßen möchte ich alle Jahrmarktbesucher der vergangenen Jahre und Sie, euch, die ihr mehr als 20 Jahre bei der Brennerei Neises, die in der vierten Generation destilliert, Eifel Premium Brände, Liköre und andere Produkte aus der Eifel auf dem Jahrmarkt Anno dazumal verkostet und gekauft haben. Dieses Jahr stellen wir Ihnen ein Produkt vor, was bei der Prämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2020 mit einer Goldplakette ausgezeichnet wurde. Es ist der Williams mit Honig. Der gute Geschmack der Williams mit der feinen Süße des Alkoholhonigs machen diese Spirituose zu einem Geschmackserlebnis. Zum Wohl! Wir freuen uns jetzt schon, Sie euch auf dem Jahrmarkt 22 begrüßen zu können. Ihre Brennerei Ludwig Schneises, Otto Neis.